Ama o an aynı zamanda kıyamete doğru giden bizlerin Siyer-i Nebi yolculuğunda Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın hayatının bütün dönüm noktalarındaki en önemli güne gitmiş oluyoruz. Allahu Zülcelal Cuma gününün yaratılmasında hakkın üstünlüğünün kaimiyetini yaratmıştır. Bir maddenin diğer maddeye olan üstünlüğü, farklılığı, bu farklılıkla nerede olabileceği, başka bir şeye karşılık nerede işe yarayabileceği cuma günü yaratıldı. Tarih boyunca hiçbir peygamber cuma gününü mübarek olarak yaşamadı. Biliyorsunuz ki her bir günde her bir peygambere özellik atfedilmiştir ve o günler o peygamberler için mübarektir. Tıpkı bugün bizler Müslüman olarak nasıl ki cuma gününü kabul etmişiz bu cuma gününü Cenab-ı Hakk'ın ikramı olarak cuma namazıyla eda ediyoruz. Cuma'yı bir bayram olarak biliyoruz. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'dan böyle öğrendik, böyle gördük, böyle yaşıyoruz. Hristiyanlarda pazar gününü, Yahudilerde de cumartesi gününü kutlayarak geçirdiklerini veya ibadette geçirdiklerini biliyoruz. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselama gelene kadar hiçbir peygambere cuma, cuma günü, cuma namazı gibi evet toplu ibadetler verilmiş Allah Azze Celle tarafından beraberce namaz kılmışlar, beraberce ibadet etmişler. Hz. Adem Efendimiz'den beri usul verken çok değişmedi ancak Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselama cuma günü hediye edildi efendim. Çünkü hakkın gelip batılın zail olduğu bir alandayız şimdi. Allah Resulü hakkı son beyan eden peygamber olarak yeryüzüne gelecek batılı son defa belini kıracak ve batıl bu sefer hiçbir şekilde değiştiremeyeceği bir kitap ve usulle karşılaşacak. Ve bu kavga, bu savaş Allahu Zülcelal'e inananlarla inanmayanlar arasındaki mücadele kafirin bizi yok etmeye derdi, bizim onlara tevhidi aşılama derdimiz nihayetinde devam ederken hakkın galibiyeti, üstünlüğü o kıyamet sürecinde bir kez daha görülmüş olacak. Biiznillah Allah Zülcel'in emri Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın kesin ve açık hadis-i şerifleriyle. Evet bir cuma günüydü. Yine hutbede Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam bir cuma günü hutbenin hemen başında şöyle bir iki dakikalık o şimdi de cuma namazlarında imamlarımızın e, cumaya hutbesine başladıkları o anda nasıl bir oturuyorlar, bir bekliyorlar. Onlar Allah Resulü'nden bugüne kadar gelmiş olan sünnet-i seniye çerçevesinde yapılmaya devam ediyor elhamdülillah. Allah Resulü'nün oturduğu bir anda bu vahiy inzal olmuştu. Allah nasip ederse Siyer-i de o anı daha detaylı anlatacağız. Ve Allah Resulü de hutbede ayağa kalkarak hakkın gelip batılın zail olduğunu beyan etmişlerdi. Zira bugün şu mübarek diye tabir edilen cuma günü Nur Muhammedi'nin yaratıldığı gündü. Yani her şey başladığı gün bitmek üzerine kurgulanmıştı. Tabiri caizse elimizde bir e, uzatabileceğimiz bir yay var gibi düşünün. Hani fizik derslerinde yapılan bir yay deneyi vardır veya çocuklarınızın oynadığı bir yay. Tek bir anda yaratılmış Sonra uzatılmış ve bu uzatılmış gibi gelen ömür içerisinde biz bitmez tükenmez bir ömür yaşadığımızı zannediyoruz ya. Nihayetinde hepsi bir bütün ve sona doğru gidiyoruz ama aslında başı ve sonu bir olanın içindeyiz. Dolayısıyla Cuma günü Nuru Muhammedi'nin aleyhissalatü vesselam yaratılmış olduğu gündür. Aynı gün Tohumu Muhammedi'nin günüdür aleyhissalatü vesselam. Yani Hz. Abdullah Efendimiz'e Hz. Amine validemizin bir araya geldikleri, evlendikleri günün sabahına doğru hasıl olan durum. Efendim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın atalarını Siyer-i Nebi'de inşallah takip ediyor olacağız. Onlar genellikle pazartesi, perşembe ve cuma günü doğdular ve bunların da doğumlarını biiznine anlatıyor olacağız. Mekke'ye fetih yolculuğunun başlamış olduğu gündür Cuma günü aynı zamanda fetih de içinde barındırmaktadır böylelikle. Ve yine bir Cuma günü kopacaktır efendim kıyamet Allah Resulü'nün beyanatıyla. Fitneler, hadisler hep yine Cuma günü beyan edilmiştir. Allah Resulü Cuma günlerinde özellikle e, o Cuma namazının sonrasında ümmetinin önde gelenleriyle beraber önündeki günleri planlardı. Bir dahaki hafta neler yapılacak, neler konuşulacak, hangi işler yoluna konulacak, hangi emirler gelmişti, o emirler yazıldı mı, çizildi mi, bütün bunlar tek tek bir kontrolden geçtiydi. Cuma namazının hemen sonrasında yapılan bir süreç. Sonra tabi bazen uzar, bazen gelenler, gidenler değişmekle beraber nihayetinde Allah Resulü'nün özellikle planlamaya ayırmış olduğu bir gündü. Çünkü Cuma gününde yapılmış olan her işin o gün doğru Muhammedi yaratıldığı için o gün Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın tohumunun dünyaya inzal olduğu için ve atalarından pek çoğunun da doğum gününe denk gelmiş olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o günü niyetlerin belirlendiği gün olarak ümmetine öğretmişti. Sahabe-i ikram Efendimiz'e de bu alışkanlık oldukça gelişmiş Özellikle bir dahaki hafta yapacakları ticari faaliyetlerden tutun da çoluğuyla çocuğuyla eşiyle dostuyla ne zaman nerede kiminle buluşacağını cuma gününde kafasında niyet ederdi. Ama bütün bunlarda Allah Resulü hep inşallah diyerek o niyetin altını Allah'ın izni, inayeti ve onun vereceği fiiller ve dirayetle mümkün olacağını bilerek ve o bilinçle o tasarının içerisinde olurdu. O tasarı bir niyettir. O niyetlerin ha kezası hakkın gelişi gelip batılın zahil olduğu bir alandır. Bu alanın içerisinde batıla karşı muzafferiyetin hepsi tabir caizse bir anın içindedir. Yani kişi öyle anlamalı ki şu günlerin hakikat ve hikmetini en temelde bakarsanız her şey her an olabilecek cihetiyle bakmalı bir anda bir doğum gerçekleşebiliyor ve bir anda ölüm hasıl olabiliyor. Ölümle doğum arasındaki vakit insan tarafından uzun zannediliyor ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine bir başka günde bir de anlatacağımız üzere uzun bir yolculukta kısa bir dinlence olarak anlatmıştı bizi dünya hayatını. O dünya hayatı içerisinde bizler de dünyaya gelmiş geçmiş en güzel varlık olan Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam'ı anlamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak hem anlayıp hem de yaşayanlardan olmayı nasip müessere eylesin. Şimdilik kalın sağlıcakla.